всем привет в этом видео всем привет в этом видео я покажу к вашему вниманию топ-3 игры с выводом реальных денег первая игра это fruitmoney.org так что могу сказать о игре о игре что смысл игры в том что вы получаете прибыль с посаженных деревьев. Каждое дерево несет определенное количество плодов. А также здесь есть 7 уровня. Так, что-то случилось, что я еще вышел. Со своего аккаунта. мой сад какие есть деревья какое дерево сколько приносит в час <coughs> немного тормозили Да, короче. Пока загрузит уже по видео пройдет. общем, в вы покупаете деревья, которые вам приносят прибыль. Первое дерево стоит 10 рублей, второе 50, а там даже по возрастанию. Чем дороже дерево, тем больше прибыль. Понятное дело. Так. Второй сайт это Motormania, создателей этого же сайта, вот, производные создатели этого сайта. Что вы покупаете машину, которая приносит вам час деньги. Ее можно играть и без вложения. как загрузится мотор мания, а то это еще пройдет, бля, времени до хрена. Очень до хрена, наверное. третье это игромания два два раз извините за если неправильно произнес там смысл в том что у вас есть гномы которые труду. все ссылочки на игры будут в описании под видео если вам понравилось видео, то это вы наверное, единственный человек, которому может понравиться. Так как записываю я первый раз это видео. Вообще видео записываю первый раз только. Вот так выглядит эта игра. надеюсь что у меня звук работает А он стоит же. Да я только что его снял уже недавно. Фу, еле привели.